We kunnen ook de informatie van de dokter bijpakken en de informatie van het toestel. En ook bijvoorbeeld het camerabeeld. Dus ik heb hier nu het beeld van een white camera. Dan vliegt hij naar punt 1 en dan zul je zien dat hij zich omdraait. Dat hij zijn gimbal naar beneden pitcht zoals we hebben ingesteld. Dat hij een foto maakt en vervolgens doorvliegt naar punt 2.